celem celong cai cenak terhadap Islam yang ada di Eropah hamba Islam tak ada benih Islam dalam Eropah 1 Januari 1941 boleh hmm. kalau ada orang lain beroyak dah pun tak apalah nah kita perangat-perangat itu hakikat apa ni satu mukarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات kepada ibu bapa adik kakak kampung Bangun, sting hak mana duk kat rumah insyaallah ada masa luar tu mari lah hak tak boleh mari buka pintu nate buka pintu telingo buka pintu hati insyaallah kita sama-sama dengan majlisul ilmi alhamdulillah terima kasih kita kita kampung ni kena muju terima kasih pada Tok Imeh Khotib Bila akan akan makan dia ada majlisul ilmi seminggu sekali ni nah munjulah bagi orang yang tak mari dengan di rumah nampak dah kalau mari podak dengan di rumah potok sedengar lagi hari akhirat dia mau jawab depan Tuhan sendirilah kita alhamdulillah baru dua hari naik tahun baru ni nah tahun baru bukan tahun baru Islam sebenarnya nak kata tahun baru Kristian 1 Januari pun 1 Mukara tahun baru Kristian pun tak kena mana juga nampak dan nak kata tahun baru Buzar pun bukan juga <laughs> nampak kita nampak jelas katanya cuma ada hak sakut sikit sakut pasti sedih lah satu Januari satu Mukara satu dulu ataupun empat puluh dua dulu dah Kristian gapah ambil balik negeri Spain Andalus Andalusia Spain ataupun Spanyol hak budak-budak wairum kita dak gila bola itulah Cordoba tu nah bahasa Arab panggil Cordoba bahasa mak salah be Cordoba Kurtubi itulah tafsir Kurtubi Kurtubi tu Islam meretoh Spain Spanyol lebih kurang 760 tahun sehingga waktu ulama tafsir Quran nama tafsir Qurtubi dan sampai sekarang nah tafsir Qurtubi ni kedai best sebab dia kasih dah hmm. lepas tu dia segera klik dia segera klik jaya cuci licin masjid tak silap saya dengan demo ceramah lah lebih kurang 7000 buah masjid dibakar umat Islam dibunuh cuci licin satu mukara 1941 ataupun 1942 kalau waktu tu puak dia sambut tahun baru semua waktu tu apa panggil celem celong cai canak dapat peramat umat Islam dapat dapat melenyapkan bendera Islam di kawasan Eropah jadi tak kenal lah deh Oh, anak orang Melayu Islam lagi duk sambut katik tu. Nampak kita pun serenak jugalah orang kita mati dulu. <laughs> nah. Nak kata uh, tahun baru ni sambut ke Nabi Isa 25 Januari dah Christmas. Tak kira. 25 Januari ni Kristian kata hari Maria beranak kepada Isa. Sebenarnya tak kena juga kalau mengikut Quran kita. Kalau mengikut Quran dalam surah Maryam ni, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki ritaban janiyya. Dan gegarlah ke arahmu batai pohon tamar itu supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Mana? Maria lepas beranuk Tuhan ajar mung bila lapar mung apa ni kocok pahang tamah kocok pahang tamah semoga buah tamah hak masak tu luruh boleh memakai Maria beranak sore lah Nabi Isa tak ada tok bidai lah kerana Maria tu seolah kata kena kena kata huduh kena diasing diri oleh masyarakat kerana Maria dia berkata zina lah kerana duk, duk tak ada pok kena boleh kuat besar ha, tu asal jadi kita tengok sini musim masa meriah beranak adalah musim buah tamar masak buah tamar ni masak musim sejuk kan musim panas musim panas dah ha. jadi kalaulah 25 tanwa Christmas tanwa ni sejuk ke panas sejuk ya ini menyalahi dengan pendapat Al-Quran dan cerita ni tidak menyalahi dengan Taurat Injil kerana Quran ni yang mari ya ya ya mari gapo mari apa panggil mari sokong Taurat Injil musaddiqan lima baina yadah Quran ini membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil nampak eh ha. jadi tak kena juga nak kata sambut tahun Kristian 25 Christmas hari beranak Isa tak kena kerana Isa nampak di sini Nah, beranak Isa ni musim buah tamar masak ialah dalam mina misal lah. tengok ni nah jadi kalau hak saat ni kena celem celong cai cenak terhadap Islam yang ada di Eropah hamba Islam tak ada benih Islam dalam Eropah 1 Januari 1941 Pernah? Hmm kalau ada orang lain beroyak dah pun tak apalah nah kita perangat-perangat itu hakikat apa ni satu mukara hak sia hak hak hak orang boza tak ada kena gana langsung Karena dia pimai dia hari lah langsung keran duduk duduk kok nung hmm. cuma mari tepek mata nak jadi sama dengan hak duduk dang dah kena bayar kita? Ah, itulah lebih kurang sambut tahun baru insya Allah pada ibu bapa kita mari kepada masalah solat kita hmm. kita masih lagi baru ni kita geti eh baru ni pun sebulan sekali ni deh jadi tak apalah jadi kita faham dah kata semaya kita ni kena serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beribadat adalah camping tisut kena supa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jangan nak buat capo nah. Semaya kena supa Nabi, puasa supa Nabi, buat haji supa Nabi. Kena ambil Nabi jadi cermin suluh. Tak supa tak kena. Walaupun manusia lagi kata kena. Hari-hari akhirat Allah orang buat keputusan. Gitu kan? Ke? ini rukun rukun apa ni akidah kita ke ustaz eh? kita ni hari akhirat besok hidup balik belaka Allah panggil seorang-seorang patut Allah buat keputusan siapa kena siapa salah ha, sampai tu kita ni sedap kerana kita yakin kita dah bawa sunnah kita bawa jalan betul jalan kena walaupun dia pun lagi katalah mana kata lagi okay. Kenapa? Kita jangan mengaji sajalah. Ha ni hak silap faham sikit ni. Gaduh mung ni duk gaduh dengan orang, apa tak buat cara mu? Duk mari lari orang, duk mari hajak orang apa? Ah ha, tak leh. Islam ni ya kena mengaji, beramal patu royak orang. Supaya saya ni, saya ngaji, saya tahu kata pesen ni kena kan Saya gitu turun pesen kiri, saya salah. Pas kena royak kau orang pasal kanil. Tak kira zaman Nabi dulu ke. Muhammad pun duduk bergaduh. Apa oh, kaku? Skoda mu nak bawa cara mu tak apa. Jangan duduk mari lari aku. Jangan duduk mari hajak aku jadi supermu. Mu nak buat-buat lagi. Aku tak ada nak kata apa. Ah, tak boleh. Nabi kata tak boleh. Aku kena beroyak benda dari Allah. Diwahyu kepada aku. Oleh kerana tu kita dengar banyak sangat. Genu meduk gaduh kok dia. Ha, Islam ni agama bukan pasal duk sorang. Ha? Pasal kena bergaduh ke masyarakat. Royak. Demo dengar nak pakai nak buat amal tak sewa amal tu bukan kita dah tu. Tak apa dah tu. Tak ada kena berkelahi sebenarnya. Nah. Lepas tu siapa nak royak tak boleh tak boleh lah. Kena royak. Sepatutnya malam ni kita mari ramah ni mari dengar bercerak. Nah, patu nak boleh berapa persen lekat apa persen, serah. Kepada ibu bapa, adik kakak, kapung banggu, semua. Allah. Sebut kata ibadat ni, tak kira ni kita nak cara hasmaya dah. Sebut kata ibadat, dia kena tiru contoh Nabi. Tak boleh dia fikir benda ni wasa apa molek apa tak boleh buatnya. Oh tak boleh tak boleh. Bukan balas tu ibadat. Kalau fikir kata molek ni boleh buat, hmm Tuhan tak ada kena hantar nabi. Eh? <laughs> mu tengok situ lah mu rasa ni molek maka buat maka kena berlaku oh tak kena hantar nabi lagu tu Islam tak boleh hak hak aku granti cak moho kata kena dan betul belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mung turun hak tu. Mung turun Rasul tu. Hak aku hantar wahyu pada dia tu. kanu dia ni aku kosong dah ngaji pondok belajar pandam baca pandam nulis pondok aku kosong hak aku dah boh tu memori hak dari aku berlaku jadi yang gerak kanan mungkin kanan yang gerak kiri mungkin hak tu aku cuba kata kena berlaku boleh bayar eh boleh bayar eh kerana Allah banyak dah kita duduk dengar hawa apa benda ni pasal ayat Quran juga wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu gapo dibawa datang oleh rasul mu ambil hak rasul lari mu tinggal pas ni suruh podak lari podak benda boleh apa tak boleh buat salah mana ah <laughs> <laughs> Ah, main nampak molat dengan otak kepala kita. Molat belakang. <laughs> ah, tak kena lah, tak kena. Kerana apa? Kerana ibadat-ibadat ni nah al-aslu innal asla fil ibadah at-tauqif. Sesungguhnya asal ibadah ibadat tauqif. Tauqif ni apa dah? Kau baca apa? Eh, tauqif ni? Allah. Taukih-taukih ni uh, eh, Kerop hak dia siap dah Semayang gorek tiga rakaat Hanya nak tahu apa Tak boleh kan Hanya tak ada lagi awak ah, ha, Tak boleh tak boleh Ya taukih biar ada kerop ya Ya ada kandil yang siap tu ibadat Selepas semayang Zikir 33 33 Ha kita rasa nak pahala banyak Test apa 50 sekarang Jadi kan Tak boleh kerana ia kerok kerana ia siap dah tak orang panggil tauqifi ya. nampak dah itu ha, ibadat ia ada kerok hak asal mari mutu wave ni tayar berapa ring berapa 24 18 kena ia siap hak dia asal pas kalau kita kepecah ubah lain boleh tak calacon pesak igak kena tak pelan kita nampak malak eh? tapi cara-cara kata macam <laughs> ni bukan asal Nampak dah? Eh? Satu. Dan ibadat ni dia al-aslu nah asal dia ibadat ni ialah dilarang. Asal ibadat adalah dilarang. Al-aslu fil ibadah al-hazru wal man'u. Nah, asal ibadat ni dilarang, tegah. Semaya ni kalau tak ada ayat Quran, tak ada hadis mai suruh semaya, kita nak maya tak? Tak ke? Orang panggil pekerjaan eh, hak dinamakan ibadat asal dia teguh. Malaikat ada hak suruh baru kita boleh buat. Nampak tak? Nampak tak? Pagar asalnya, hutan asalnya kalau kita tak ada batu cendok, tak ada beli retoh seraning ni, kita nak genebah ke tak? Kita nak genanai tak? Tak boleh, kerana itu asal diteguh. Buat jadi hak milik. Ada luah mana, luah serah ni hak kita. Nombor batu cendok pun cerak. Ha, je lah, boleh, boleh genanai lah tu. Kalau tak ada pun sekarang kita nak genanai, ah, toleh, toleh, toleh. boleh. Orang okay, rumah saya, dia genanai balik jahan. Kena dah dia pergi. Bawa siapa pohon, paham betul dalam 20 rah. Mari sodak tak habis. kau <laughs> sengun. Habis. Sesak semula. Nak buka dah. Habis kena. Ha tu. Tu tak ada nombor batu cenduk tu. Tu dunia. Pas ni. Agama ni kita beribadat ni. Kita nak pergi buka gaji di hari akhirat. Nak pergi buka ni ya cek di hari akhirat. Allah Ta'ala sebagai Tok Kodi juru letak hukum Betul ke salah Wak buat Wak mari kat aku hari ni ha, tu kita serenok ni Wahai adik kakak kapung Eh umat Islam Kita kena yakin Apa dia yang kita nak buat sekarang di dunia Walaupun demo nak katalah mana Biar ke demo Asalkan kita betul dengan sunnah Wapa akhirat esok Allah terima hak kena dengan sunnah je. Hak tak kena dengan sunnah Allah tak terima. Belana ke dah? Tahu dah benda ni bukan sunnah, bukan imej Syafi'i, tak kena gano buat kita pakai buat deru. Tak buat jadi Wahabi. Ha, ini beringat dah, beringat. Satu racun kena usik. Sebut kata Wahabi tu, oh ya apa? Tak dengar dah wal iyaz billah misal kata wak makan kematian ya? bila orang mati pakai wak makan tujuh hari ke 40 ke 100 ke setahun ke ikutlah dah hak tu tak ada tak ada zaman nabi pun tak buat sahabat tak buat mazhab hanafi maliki syafi'i hanbali pun tak ada tak ada kadang kita cari nah kata sunat buat tak ada tak ada kenapa kerana Zamir Nabi Sepupu Nabi mati Nama apa? Abu Ja'far Bin Abi Talib Mati satu peperangan nama Perang Muqtah Bawa Nabi tahu Nabi raya kepada sahabat Kau hidup ni Isna'u Handaklah membuat Makan ni Wagi kepada anak bini Abu Ja'far kerana dia tengah susah tu asal jadi hadis ni semua mazhab yang rap kata sahih pasal tu pak-pak mazhab wa makan orang segar buat makan wagi jamung kepada ahli si mati adalah sunnah hatu asal hari ni aku wagi esok mengumpulah wagi lusa mengumpulah wagi siapa tengok orang kalau orang orang Arab Mekah yang buat 3 hari kerana eh, takziah ni masa 3 hari dah hmm. hak tu asal jadi kalau masyarakat rumah kita bila ada orang mati tu eh hak susah tu anak-anak bini hak hak pak mati tadi tu kena pakat buat jadi menyalahi kita dengan hak Nabi suruh tadi selisih kadah Nabi suruh orang hak segar Hak tak ada kena bala kematian tu. Pakak awak makan awak pergi pada anak isteri si mati. Sunnah, sunat. Dua kita bukan sini saja belaka. Kalau tak wah lah ni hawah bi. Ah <laughs> ni penyakit. <laughs> Nak oyak benar-benar tak boleh. Wahbi. Ni tepat poin tu. Nyanyu kepada Wahbi, Wahbi. Tak kabar Wahab tu nama Allah. Kita buat menganyi-nganyi dengan nama Allah. Antara inah. Mau kita lah no? orang ni mati, orang ni lah kena buat, orang ni lah kena jamu. Tak. Ha. ha. ni jadi menyalahi dengan Nabi suruh. Pasal tu, Pak Mezahak kata makruh. Pak Mezahak kata makruh. Kita Mezahak Syafi'i dah. Makruh. Anak murid Mezahak Syafi'i, Hanbali pun makruh. Buat makan sepupu kita duduk-duduk buat. Tok Guru Imam Syafi'i Maliki pun kata makruh mazhab dua sekali Hanafi pun kata makruh makruh tak ada pahala apa buat ada juga siapa sang kata haram kita tak say lah bunyi kasar sangat tu makruh pun tak apa lah Nampak tu? Jadi, learning kita nak ajak masyarakat Mari turut cara Hak Nabi ajar Ah Wahbi Apa? Bila ada orang mati Tak kena buat hak mati Seperti kita duduk buat Wah hak mati yang habis 10 ribu, 20 ribu. Ambil 10 ribu, 20 ribu ni. Gi buat sejik. Gi buat sekolah. Gi gali telaga wakah. Orang panggil sodakah jariah. Tawon. Hak tuduk orang tua duduk dalam kubur. Boleh makan pagi petang sampai kemat. Pak Mzahat tak ada hilah kata boleh hak tu. Nampak? Satu benda kena faham boleh. Eh, ibu bapa adik kakak. Berarti boleh kita lah ni di akhir zaman ni kita duk kalau jari ni duk di kliking kita dah imej syafi'i duk di ibu jari kita hajak umat sekarang pergi turun hak syafi'i sungguh syafi'i pun kata makruh oh ni puak tawak makan kematian ni wahabi ni tak kena Muhammad Abdul Wahab Wahabi Wahabi ni baru 230 tahun yang baru kita tak ada kena gaduh. kita nak hajak masyarakat gitu buat imej syafi'i ni Hak seribu tahun lebih dah. Imam Syafi'i kata makro Muhammad Abdul Wahab beranak lepas pada Imam Syafi'i mati 800 tahun lebih. 900 tahun lebih baru beranak. Tak kena gano dengan Wahabi lah. Kita dah ajak masyarakat sekarang. Akidah. Cara kenal Tuhan. We support dengan hak Imam Syafi'i. Semaya. We support Imam Syafi'i jadi penyakit Wahbi, pula orang yang kata kat orang Wahbi-Wahbi, dia mau pergi jawab depan tohir akhirat nah? pergi jawab ambil kalau boleh jawab bakali tohir murid besar main duk main nama dia kena buat pelagor ya. kena main nama dia kena buh fitnah satu racung bunyi kata Wahbi ni kak pakai tak terima apa sekarang royak apa buat tu royak pakai talih dah wal'iyazubillahi min zalim Ibu bapak kena reti kita ni hamba pada Allah. Agamu, hak Allah. Jangan nak jadi tukar sendirilah agamu. Kita juru terima, juru pakai, juru buat. Paroyak kau kaya pula. Tak ada kena kelahi. <laughs> Jangan kelahi. Jangan kelahi. Apa? bila mu kane aku kiri mu atas aku bawah farudduhu ila Allah war rasul pakak kelik cari Quran ni sedih tak ada kelik cari puak kelik cari hawa nafsu tak ada ha ni cara ni malam ni kita nak ajak semaya cara semaya cara berjalan dan gim sejik cara Nabi SAW ha lama wahbi pula <laughs> tak kena tak kena Allah ingat eh hmm malam ni bila kita jelah dah nah ambil ismaya sempurna dah dia pakai mulai belaka dah nah pakai nak mari ismaya jalu-jalu cula-cula bunga-bunga tak ada kalau tak apa ni uh, khot khot ni ke apa uh, macam jalu kain tu uh, macam jalu kain tu okey tak apa tak apa eh? lepas uh, di, di di apa ni digalakkan kalau baju ni tangan panjang kerana ada hadis Nabi lari eh, sising tangan baju dalam semayah malulah kita ambil semayah dah ada sising dah bila nak semayah tu ukar tak mula kita nak tajuk ke arah takbir ya kaduh-kaduh ya, mari takbir lalu lepas tu duduk pakai sising tangan baju itu pakai turun baju kita tahu Arak ni macam mana? Apa kena geria? <laughs> kita orang jawi dia. Dia orang sekali dengan bakal Nabi. Yang lebih henti hati-hati. Adalah hadis Nabi lagi. Eh? Sising tangan baju. Dari, bukan dari semaya sising tak. Apa ni kita sising belum ada semaya. Semaya dengan tangan baju tersising. Nampak? Pasal tu ulama-ulama kata. Tangan pandak tu kurang comel. Kita dari semaya. Tak ada siapa berdosa ni. Apa ni? Jadi kita mari semaya pakai seluar ke kain ke labuh eh, apa ni sikat kita tahu dah tu. <clears throat> Bila kita terus dok pergi ke masjid dengan cara tenang, tak boleh nak lari nak bergupuh gapoh. Kita kebil letih wah-wah tak boleh lah tu. Nah. Ha? Allah. Hmm. Hadis daripada Abi Hurairah apabila diikomatkan solat janganlah kamu datang kepada semaya dalam keadaan kamu berlari nah wa alaikumus sakinah mungilah berjalan lagi sejik tu dalam keadaan tenang jangan gaduh-gaduh wah-wah kita kepi baca apa ni ah, fatihah uh, <laughs> tak ada lah tak ada tak boleh lagu tu makruh kan panggil nah Lepas tu dan bertenang-tenanglah maka apabila kamu dapat maka bersolatlah dan apa yang kamu luput maka sepernakanlah. Mana mu jangan pergi lari, jangan hungai jadi letih kerana nak wida rakaat. Jangan jangan jangan. Sekodar muda, kalau dia dua rakaat mayam murid, mu tambah solat lagi. Kalau Malaysia tambah dua lagi. Ha tu. Maksudnya lah tu. Satu, ini hadis siapa ni? Muslim ne 2 ne 02 Tirmizi 327. Tu nombor batu cenduk tanah kita tadi. Hmm. Ni kau nak belajar ni. Mana? Apabila tengah kita dok berjalan ni, ah, ni jari ni, saya pun tak dok dok buat juga ni ni. Ada doa. Kita dok rumah nak mari sejik ni ada doa. Bila-bila kita jalan. Siapa ingat tak? اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعزب لي نورا هذه هني صحيح مسلم صحيح مسلم dan ada dalam syarah bagi Imam Imam Nawawi dan ada juga dalam sahih fiqh sunnah. Hmm jelah. Nabi yang baca doa ni. Doa kata Allahumma ja'al fi qalbi nura. Masa kita nak mari sejik ni. Bila-bila jalan, bila bawa muntur ke baca. Ya Allah, jadilah hatiku ni nur. Nah, jadikanlah dalam hati aku ni ya Allah nura cahaya wa fi basari nura mata aku bercahaya wa fi sam'i nura dan telinga aku juga bercahaya wa ayyamini nura dan sebelah kanan aku pun cahaya wa ayyasadri nura sebelah kiri aku pun bercahaya wa fauqi nura dan atas pun bercahaya wa tahti nura wa amami nura depan aku bercahaya wa khalfi di belakang aku pun nura wa azim li nura meliakanlah aku dengan cahaya hadis sahih muslim apa dah kita baca dah ni ha. kena baca nah patu yang nak dicaya oleh kubur ni ni Pak empat tapai makan habis mik di hati mata telinga kiri kane, atas bawah belakang depan habis minta wi Allah wi cahaya kepada hidup kita Allah ya sini bila ada cahaya ya tak sesat lah pasal dia dah nah bila ada cahaya pelita dia ada ah, ada kereta jalan malam ada pelita ya betul dengan mata. hmm. pakat baca ni tak ingat apa ni eh? <laughs> Tak ingat uh, Kena Ustaz kita cari tai kasan Tak apa hmm. Fok, fok ustaz ngapa mudah ni Dah yerti maknum dah <laughs> hmm. Bila siapa di masjid Sini dah Masuk kaki kani Bismillah wassalam ala rasulillah Allahumma ftahli abwa barahmatik Nah Allah bila keluar bismillah wassalam ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Juga hadis pun hadis riwayat Ibni Majah daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul Nabi apabila dia masuk masjid dia baca bismillah wassalam ala Rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Dan apabila Nabi keluar, Bismillah wassalam ala rasulullah Allah firli zunubi waftah li abu abrahim abu abafadlik. Jadi kebanyakan kita ni dok baca hak ujung-ujung dah. Masuk Allahumma firli abu abrahim adik, wa dubi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah. <laughs> Apa dah? Asal baca. <laughs> kaki kanan masuk, kaki kiri terbit. Ni hadis dah, ini hadis. Hmm. Allah, Allah Rabbi Karim apabila kita masuk dalam masjid masjid ni dah ni masjid dah bukan surah ni masjid kan ni tak boleh kita nak nyatok kena semaya dulu semaya ke mana tahiyah masjid tahiyah-tahiyah bahasa kita membeliakan hadis Nabi kata membeliakan masjid semaya sunat dua rakaat meliakan Kaabah tawaf meliakan kedua ibu bapa buat baik kenalah tu Dahlah tu. Eh? Janganlah jangan-jangan kita nyatak mari nyatak tak leh kerana nabi lari. Hmm. Sekiranya kita bagi malu ke nabi tak apa dah. Ha lari saja bukan dosa kalau nyatak. Sekira dosa ke apa tu? Nabi lari kita jangan langgar. Nabi suruh kita buat. Napa nah? Eh? Kalau kita masuk orang okay, kalau mayat sunat pun tak ada, tak sama ya. Nanti semaya fardu selalu. Nanti semaya fardu selalu. Nampak tak? Daripada Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqimatis salah, fala salata illa al-maktubah." Apabila diqamat semaya, maka tak boleh lagi semaya sunat, malaikat semaya fardu je. Tak boleh lagi. Hmm. Satu hadis lagi adalah bilal azan apabila gelicir matahari maka ia tidak melakukan ikamat, sehingga sehingga keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apabila Nabi keluar ia bila terus melakukan ikamat semaya lepas dia tengok Nabi keluar kerana Nabi ini, ia masuk nampak Nabi masuk bila terus ikamat. Nabi tak ada sembahyang sunat kah mesti sembahyang sunat di rumah dia sunnah ni sembahyang sunat rawatib ni di rumah lebih afdal hmm. Hmm. Lagi Allah akbar Allah. Ketika mana kita nak bangun berdiri masa orang komat? Ketika mana kita nak bangun berdiri masa orang komat? Daripada Abi Hurairah Yakul, aqimatis salah, faqumna ada ni ada lagi maksudnya diikomatkan solat maka kami terus bangkit berdiri lalu kami membetulkan saf-saf sebelum keluar Rasulullah pada kami sallallahu alaihi wasallam ha ni saat ni nampak Nabi terbaik bila komat nah honing diikomat maka kami terus berdiri kami betul sah siap belum pada Nabi mari pada kami lagi maknanya sah hadis ni ni sah betul dulu belum pada Nabi naik jadi ta'imin boleh tak ni? boleh ataupun belum pada belum pada takbir betul sah Nabi tak takbir lama manusah tak betul tak rapat dan tak betul ni penting ni saya pergi banyak-banyak kalau kalulah sejik gegen sunnah insyaallah sah semaya tak ada sakit hati kalau masjid bukan sunnah kau rabbi ya karim saya biasa dah kita tak boleh tengok ya kita kita rasa kan ramai-ramai fok kita ni kalau tengok sah jaga-jaga rasa senih hati tak kita nak maya rasa tak senih hati ni kerana kita dididik dengan suruh turut nabi kan jadi lepas tu aku kena rayak kerana dia menyalahi sunnah kita cuik-cuik suruh berapak cuik cuik pohon suruh berapak sikit oh hmm, kali gong ngok ngok ngok paling tu pula baik kain <laughs> i ya sunnah ya kena nah dia tak kena sunnah punuh sana punuh akhlak punuh punuh belaka ni saya besok sejak rumah tak apa dah dia tahu dah perangai kita pergi nampak sah depan redak semaya nampak tak jarang je kita kesok-kesok-kesok masuk dia mau tahu dah lagi buat sejik lah ngomong hmm, bunyi pun imam bekan hmm. paling turun berat tak duduk sah pertama nak murih wal'iyazubillah tutup guru hajalah masyarakat supaya turut Nabi semaya jemaah sah berapak ya betul banyak betul dah kerana ya ada ada mozaik merah hijau hitam putih tu kalau nak turut betul sungai kena betul tumik rapat ni hak masalah nyuat tak reti rapat ha, tu kita rasa nak suka juga kita rapat nak kerah kau itu tak rapat sah sikit tak dia ha. kena hajar masa Cina lah itu lah ni Ya syaitan dia sungguh. Ya lari sungguh. Jangan turut Nabi. Takut mu kena. Dia kena mu ke syurga aku seorang eh, pas ke neraka. Ya dah bisa nak kita masuk neraka ni kali dengan dia. Kan dia ni Tuhan hukum sad dah. Mu neraka. Begelai wak pakai tu tarik kita nak pergi sekali dengan dia. Tu syaitan. Cuba pergi perhati nah. Kadang-kadang tak terima pasal naik pahatah. Ada atas betul sah, berapa sah. Tak pakai naik di tak Allahu Akbar ha. tak malu ke Nabi kena duduk takbir lah ni ha, tu buat pasal kau tak buat kau ni ada sejekah kau ni ada setapak tangan tak rapat saya menyeru malam ni wahai umat Islam semaya oh ni kewajipan atas kita seorang laki-laki nah jangan semaya di rumah nah maya di tempat azan yang diazankan ni orang lelaki orang jatah. bila main semaya jemaah minta rapat sah kaki A dengan kaki B ni rapat Sain, sama sain. kena rapat bila kaki rapat ni siapa sudah semai eh kru kita suruh rapat ya rapat tak berkat dua tiga kau sengit jadi saya kata nak keras siapa bila buat kita siapa berapat sah pun tak reti ah, ni ni ni jelah belakang ni oh ni oh ni wahbi ni maya berapat sah lah ni wal'iyazubillah Lepas tu nak pergi royak lah mana. Ni saya duk terang banyak tempat dah. Tak reti tu. <laughs> Suruh rapat tu tak reti. Eh. Ada juga alas saya. Rapat tu mana lalu? Ha. <laughs> rapat tu mana lalu? Hmm. Wal'iyazubillah misalnya. zalim. Sebenarnya kita pakat nak hei orang-orang tahu. Pakatlah hajok masyarakat. We kena dengan cara Nabi. Hasmaya, hasah semaya, ha jadi tu imi, ha duduk le semaya, sudah semaya, nak duduklah mana, baca gapo. Eh, orang tahu, ajaklah masyarakat bersumpa dengan Nabi kamu, kerana itulah tugas kamu, orang tahu, kena rakyat pada masyarakat. Allah, Allah, Allah, Rabbi Karim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Hmm. Ini ditanggung sekiranya ime berada di luar masjid. Ah ni. Ha mana ni? Ada hadis Nabi kata, apabila di komat semaya, jangan kamu bangun berdiri hingga kamu tengok aku. Hmm. Ini ni ditanggung sekiranya ime berada di luar masjid. Nah, komat dulu ni. Eh. Jangan bangun lagi. Nampak imam masuk? Boleh. Adapun jika imam berada dalam masjid, maka ada padanya keluasa. Sama ada berdiri itu pada awal ikamat, tengah ikamat, akhir ikamat. Khilaf pendapat ulama mazhab adalah atas uh, adalah Anas radhiyallahu anhu beliau bangkit berdiri ketika diucapkan iqamatis solah. Ha, itu mengikut Anas. Nah. Mengikut Anas. Hmm. Kerana ada orang kata korkom batis solah. Nah, ah, bangun. Ini kata dok mula qomat boleh bangun dah. Tengok tengok keadaan eh, lah kalau bosah ah, dua sah. Nah, akhir-akhir qomat tak apa. Tapi kerana nak hak hak hak ha, masuk dengan makna dia qarqam batis solah bangun bangun. bangun. Apa eh? Hak tak ada langsung sudah qomat, tak tahu ke mana lagi. hak <laughs> tu tak sah hak tu. Hak tu memang tak kena. Allahu Rabbil Karim hmm, itulah malening sebagai kesimpulannya ibadat adalah kaedah ibadat ni satu fiyah ada kerak dia ada kanal dia siap-siap dan yang kedua asal ibadat ni adalah dilarang malaikat ada nas dalil yang menunjuk kata suruh baru kita boleh buat Nah, nampak dah? Dan mari hal hasmaya ni ha, Jadi bila kita ambil asmaya yang sempurna siap dah di rumah Pakai yang pocomel, siap belakang dah Dalam kita mari berjalan mari ni Ada doa yang disunuhkan baca Nah, ha? insyaAllah ha, Kalau ustaz kita boleh tahir Ada kita ni di rumah? Ada mukanya 23 ni tai kasan besar dapat tak apa suta je ni tak, tak lama ingat kan tak ingat habis pun ingat sekerat-sekerat nah. lepas tu bilanya kita nak bangunnya semayat boleh bangun korqamati solah boleh boleh bangun akhir komat pun boleh apa dah eh? ha, itulah wallah alam sifurullahalazim li walakum wa ufawidu amri ilallah Wallahu basirun bil ibad وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته